Hola chicos, somos Mutantes Clandestinos y esto es Amanitrans, 6 años de... Música, arte, conciencia. <laughs> y escribir poesía en el patio. Y aquí estoy, fumando y sintiéndome culpable de tanta mamonería primaveral, por masturbatoria y premenstrual. La B corta de mi teclado no funcionaba. Abrí un documento nuevo de Word. Yo era una escritora depresiva de 16 años que escribió esperando que algo ocurriera. Yo lo había hecho todo, pero no hice nada. Porque no me quisieron, pero no me quisieron porque no me quisieran, sino porque no se podía simplemente. No se podía porque era muy tarde, porque estábamos muy lejos, porque la sociedad me impediría o porque le faltaba un ojo. Y por eso yo fui aquella que nadie quiso, porque razones para no quererme sobraban. posible con leña, hemos inventado esta historia en donde un científico loco hace que su obra cobre vida. El espectáculo del teatro Lambe Lambe es un formato ya con bastante tiempo y que es la primera cajita que está aquí en Valdivia. Ojalá que les guste. Hola, soy Juan Carlos, soy dueño de Una Mano Taller. Estamos dedicados a la encuadernación artesanal creativa especialmente todo lo que tiene que ver con el trabajo en cocido japonés, eh, materiales exclusivos, eh, combinando funciones mixtas, papel,